que essa linha assim, de composição que eu estou fazendo, assim, ela tem muita influência da, da Tropicália, do, dos ritmos nordestinos também, né? Da, da soul music também, do samba rock, do reggae. É uma influência assim, de várias coisas assim, que eu faço. E aí eu junto tudo numa, numa coisa só, colocando as batidas. Me leve pra lugares onde eu não sinta vontade De olhar para trás sempre mais além Me leve pra lugares onde eu não sinta vontade De olhar para trás sempre mais além E vamos dar a volta no lago Ouvir muitas histórias, deixa que a natureza fala por si. E vamos dar a volta no lago. Ouvi muitas histórias, deixa que a natureza fala por si. Do reggae eu coloco um samba, do um, de um soul eu coloco um, um samba rock e aí eu vou misturando. E vamos dar a volta no lago Ouvir muitas histórias Deixa que a natureza falar por si E vamos dar a volta no lago ouvi muitas histórias, deixa que a natureza fala por si. E vamos dar a volta do lago. Ouvi muitas histórias, deixa que a natureza fala por si. Eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser música. E o que, é que você gosta mais de fazer? Ah, eu gosto mais de tocar percussão, de cantar, tocar as minhas músicas, né? Violão. A minha música mesmo eu não só faço no violão, eu, faço ela na percussão também. O que eu mais gosto de fazer é estar tá cantando e tocando um tambor. É massa demais. <laughs> Ah, eu, eu acredito que eu nasci para fazer música, né? E aí a música que eu toco mesmo é eu, desde criança, assim, compondo, fazendo essas, essas músicas e, e, outras, e outras manifestações também de, com a música também, sem ser tocando, eu, sem ser cantando, mas tocando com outras pessoas também sol agora que se foi Agora é vez da mamãe lua Trazendo sua alegria e seu amor Vem clareando a mata escura Sol agora que se foi Agora é vez da mamãe lua Trazendo sua alegria e seu amor vem clareando a mata escura. Brilha, brilha, brilha, brilha, mamãe lua. Brilha, brilha e clareia a mata escura. a mata escura O que era turbulento, sereno O que era sereno sentiu a vibração Quem estava chorando se emocionou E todos estavam em contemplação O que era turbulento, sereno O que era sereno sentiu a vibração quem estava chorando se emocionou e todos estavam em contemplação, olhando a lua. Brilha, brilha, brilha, mamãe lua, olhando a lua. Brilha, brilha, brilha, mamãe lua, olhando a lua. brilha, brilha, brilha, mamãe lua, olhando a lua. Brilha, brilha, brilha, mamãe lua. Tem gente que gosta de olhar da praia e aproveitar e acende uma fogueira. Tem gente que olhou e ficou sorrindo. Tem gente que veio de cima da ribanceira gente que gosta de olhar da praia e aproveitar e acende uma fogueira. Tem gente que olhou e ficou sorrindo. Tem gente que veio de cima da ribanceira olhando a lua. Brilha, brilha, brilha, mamãe lua, olhando a lua. Brilha, brilha, mamãe lua Olhando a lua Brilha, brilha, brilha, mamãe lua Olhando a lua Brilha, brilha, brilha, mamãe lua Brilha, brilha, brilha, mamãe lua Brilha, brilha, brilha, mamãe lua Em Maceió é bem delicado esse assunto, assim, de você viver mesmo da música. Eu, hoje eu tô conseguindo estar tá vivendo da música,